Habari, karibu jikoni kwangu. Naomba like video hii kwa sababu najua utaipenda tena sana. Leo tunapika pilau, pishi pendwa sana. Najua kila mtu anapenda pilau, mimi mwenyewe ni mmoja wapo. Naweza kula pilau mwaka mzima, yani asubuhi, mchana na jioni kwa sababu ninapenda sana. Na kuna mtu aliomba ni post pilau, basi leo nimepika pilau Jackie Loans, nafikiri utakuwa umefurahi sana. Kwa hiyo tuende moja kwa moja tukaangalie jinsi gani napika pilau langu kwanza tahitaji hoho na karoti kama hivyo zilivyokatwa, tahitaji kitunguu, vitunguu viwili vikubwa, tahitaji njegere kikombe kimoja, tahitaji viazi mviringo kama hivyo vilivyokatwa nusu, au kama ni vidogodogo basi haina haja ya kuvikata. Tahitaji viungo, mimi natumia pilau masala vijiko vitatu, natumia iliki kidogo, natumia uzile vijiko viwili pamoja na kitunguu saumu kijiko kimoja. Pia tutahitaji supu ya nyama na pia tutahitaji nyama yenyewe nusu kilo. Mimi napenda sana nyama mafuta kwenye pilau, kwa hiyo msishangae nyama yangu kuwa na mafuta, ni kwa sababu napenda sana. Pia tutahitaji mchele nusu kilo na mafuta mbili ya tatu ya kikombe, lakini pia unaweza kutumia mafuta kiasi chochote unachopenda wewe. Kwenye mafuta ya moto nitaweka nyama hiyo hapo, nitaanza kuikaanga. Takaanga mpaka iwe ya brown kama hivyo unavyoona, ianze kuwa ya brown kiasi kama hivyo, alafu nitatia vitunguu sasa. Nitavikaanga pia vitunguu hivi mpaka vibadilike rangi, vianze kuwa kama vya brown hivi. Kama hivyo unavyoona, basi vishaanza kuwa brown, kwa nitatia kitunguu saumu. Nitapika tena, nitaendelea kupika. Kishaiva kitunguu kiasi, basi nitaweka viungo vyangu vyote ambao ni pilau masala vijiko vitatu, uzile vijiko viwili pamoja na iliki na nitapika kama kwa dakika moja hivi kwa moto wa kawaida, moto wa katikati ili nisiunguze viungo. Kwa ukishaunguza viungo pilau litakuwa baya. Hapo sasa nitaweka mchele wangu na nitahakikisha mchele ume pata viungo vyote na mafuta yameenea, yani kila kitu kimeenea kwenye mchele vizuri kama hivyo unavyoona. Tachanganya vizuri kama hivyo unavyoona. Basi nishachanganya na kila kitu kimechanganyika vizuri. Hapo sasa nitaweka supu yangu kama hivyo unavyoona, nitachanganya. Kisha unachanganya vizuri kona zote umezigusa, maana viungo vinapenda sana kujificha kwenye kona. Baada ya hapo nitaweka chumvi, weka chumvi kama unayohitaji wewe. Mimi nimeweka kijiko kimoja cha chai. Nitaweka viazi. Watu wengi najua wanaweka viazi wanakaanga, lakini mimi sikaangi. Pia nitaweka njegere zangu sasa hapo kama hivyo unavyoona tutaendelea kuchanganya. Kama nilivyosema, watu wengi weka viazi, yani hukaanga viazi, lakini sio njia nzuri kwa sababu viazi vinaiva sana na ukija kupakua basi vyote vinakuwa vimeharibika kwenye pilau lako. Lakini ukipika hivi basi viazi vinakuwa haviharibiki. Hapo nitafunika na nitapika, nitaendelea kupika. Maji kauka, basi nitaweka hoho pamoja na karoti yangu. Sipendi kuweka karoti mwanzo kwa sababu itaharibika. Napenda karoti ionekane, pilau likishaiva. Hapo sasa naanza kutengeneza kachumbari. Nitahitaji vitunguu kama hivyo ulivyoona, nitahitaji hoho, nitahitaji karoti, pia nitahitaji pilipili kama hivyo ulivyoona. Napenda sana pilipili na hisi watu watakuwa wanashangaa mara nyingi natumia pilipili nyingi kwa sababu napenda sana. Kama hivyo unavyoona basi Taika nyanya hii hapo, nimeikata pia nyembamba. Hakikisha kila kitu umekata chembamba sana, usikate vitu vinene. Nitaweka chumvi kulingana na mahitaji yangu na nitatumia limao au unaweza kutumia pia vinega. Mimi nimetumia limao moja zima. Kwa kama hivyo nitachanganya na kachumbari yangu ipo tayari. Ni tamu sana jamani, kwa sababu ya pilipili na limao. Napenda vyote hivyo. Ha, basi huku tutaendelea kuangalia ubwabwa wetu, na kama hivyo unavyoona basi maji yashakauka kabisa. Kwa hiyo tutageuza ili mafuta yaliyojificha pembeni pamoja na viungo, yani ule ile rojorojo yote ya pembeni, basi tuchanganye vizuri kwenye pilau letu kama hivyo unavyoona. Nahisi unaona kabisa kwamba sehemu zingine ni za njano zaidi ama nyeusi zaidi kuliko zingine, kwa ndio maana tunageuza, na kama unavyoona viazi vimeiva na havijaharibika, yani havijavunjika vunjika, na pia unaona karoti zinaonekana, yani kila kitu kimekaa vizuri. Njegere pia kama unavyoona zinaonekana vizuri, yani bado ni za kijani kiasi. Kwa hiyo nahisi njia nayotumia mimi naipenda zaidi, kwa sababu nikimaliza kupika basi kila kitu changu kinakuwa kinaonekana vizuri, na chakula ni mvuto, ni kama maua, yani yanaonekana kwa kama hivyo. Baada ya dakika saba nimerudisha jikoni tena nikafunika, na hapo pilau letu lipo tayari. Kama unavyoona, hata ukiangalia kuna tofauti kwa sababu linaonekana kukauka zaidi tofauti na mwanzo. Kwa hiyo tupo tayari kwa ajili ya kupakua na tutaenda kupakua sasa, kama nilivyosema. Nahisi unaona kila kitu kinaonekana, karoti hizo hapo zinaonekana, njegere zinaonekana, viazi vinaonekana, viko on point, vimeiva lakini havijarojeka. Kwa hiyo hicho ndio kitu unachokitafuta kwenye pilau lako naomba watu mjaribu kupika resipi hii, au mtu aliyeona kuna mahali labda yeye anafanya vizuri zaidi yangu, basi aende kwenye comment na niambie kwamba hapa ningefanya hivi au ningefanya vile, basi pilau langu lingetoka zuri zaidi. Watakaojaribu kupika basi wapike, alafu tukutane kwenye comment, uniambie ulilipenda kiasi gani. Taste ni amazing. Kama mlivyoona mimi natumia viungo mara mbili. Natumia pilau masala lakini bado natumia uzile. yani binzari nyembamba ile iliyosagwa kwa sababu inaongeza harufu zaidi. Ukipika pilau lako linakuwa na ladha nzuri zaidi na linakuwa na harufu zaidi. Majirani wote mpaka mtaa wa pili watajua umepika pilau siku hiyo. Naomba ulike